baada kuzunguka tu, baada ya kuona lile pango mm. la ule mti, itabidi niende nikalale pale. Kwa hiyo uliingia kwenye pango la mti ukiwa unajua ule mti ni dawa, wakati huo ulikuwa hujui? Sifahamu chochote. Sawa, mpaka hivi sasa, pamoja na yote yaliyotokea, unafikiria nini juu ya wazazi wako, juu ya familia yako ya damu? Nawaza kwa sababu hamna mtu asopenda kuwa, kuwa na maisha ya furaha kwanza, hasa kuwa na ndugu wa karibu mm wazazi, ndugu waliokuzunguka, kwamba kujua hii ni familia, kwa familia ina maana ni damu napozungumza familia mm. kweli na yawaza, lakini kutokana na kile kilichotokea mm. huo mm. moyo sina tena wa kujipeleka mimi mwenyewe kwa sababu sijajua dhamira yao mm. sio mimi naombea Mungu aweke vema, azidi kuwapa afya na amani katika maisha yao kama wako hai au wamefariki. Basi inshallah Mwenyezi Mungu mwenyewe ndo anafahamu. Una taarifa una taarifa zozote pengine kwa mtu wa kule ambaye anaweza akawa anajua au aliwahi kukwambia pengine hali ya kule nyumbani? Hapana. Kwa nini? Aloleta mwenyewe ashafariki. Yule mtoto yule mama wa wa yule mtoto ambaye alikuita mjini ameshafariki, na ndio aliotoa kule, alipata ajali au kusema ameshafariki. Ah, pole sana. Ina maana nimebaki tu kama ni kitu na ndugu zake mm. na kuwapa ukweli mm. kwa mimi ni wapi nimetoka mm. kwa sababu alikuwa anajua mazingira yangu mm. akuwapa ukweli kwa mimi wapi nimetoka mm. na maisha gani nimetokea ili nisije kanyanyasika. Ah, yani ndugu zake ambao wako mjini sasa. Aha. Akuwapa taarifa yote kwa mimi wapi nimetokea. Na wewe haujawaambia chochote. Sijawaambia mpaka leo mm. na sitowaambia mpaka leo. Sawa. Na baada ya yote hayo kutokea, unazungumzia hauwezi kujipeleka. Ina maana ikitokea namna ambayo inaweza kufanyika kupitia mtazamaji Tiki TV anayefuatilia anayeweza kubeba jambo hili kwa uzito, au wanafamilia wa Tiki TV wote kwa pamoja wakijitolea, tunaweza tuka pengine mtu akajitolea mwenye usafiri wake au nauli, tukaenda kuitafuta familia tuone wanaendeleaje, kwa sababu mimi naamini wewe binafsi yako unachokiongea unaongea kwamba kama una kinyongo hivi yeah. kama sitakosea, ni kweli una kinyongo na wazazi sana sana, sio kidogo. Haujawahi kufikiria kuwasamehe? Mtihani mkubwa sana. Pole sana, ila ukijua ni mtihani, kuna kufaulu na kufeli. Hakuna mtihani usio na majibu hayo mawili. Unaweza ukafaulu kuwasamehe. Ushawahi kufikiria hivyo? Hayo yote anajua Mungu. Anajua mwenye binadamu. Wewe binadamu. Yeah. Ila mimi nikikwambia kwa mfano tuna tunatoka kwenye akili za binadamu kawaida unavyosema na unajua Mungu ana, ana, ana makusudi yake. Nikikwambia kwamba kwa wao kukuacha pale ilikuwa ndio tiba yako, utakubaliana na mimi utakataa? Mtu anakubali au ngakataa kwa sababu kama mimi ni, yani kuniacha pale ndio ilikuwa ni tiba yangu. Mm. Tiba haifanywi hivyo na sio suluhisho kutafuta tiba kistahili hiyo. Yeah, mimi kwa sababu ah ah no. Mm. Light ingekuwa nimekufa mm. pale nilipoachwa. Mm. Nani angenitibia pende mimi maiti? Mm. Maana yangu ni moja. Mm. Wao wamekuacha hatujui walikuwa na kusudi gani. Lakini Mwenyezi Mungu hakukuacha ukikasirika, ukibeba kinyongo kinakuchelewesha kwenye baadhi ya mambo. Ndio maana nasemaje? Mm. Ndio maana nakwambia kitu kimoja. Kwa yote waliopitia mm. kwangu inshallah namwomba Mungu mm. kwa miujiza alionifanyia mpaka leo nasimama. Mm. Na aliniacha kwa kusudio lake, sijajua kusudio lake nini. Mm. Mpaka mm. leo hapa nipo hai. Ila kusudi la Mwenyezi Mungu mimi na navyo hii si mwenyewe, pengine ni ili upone, kwa sababu wamekaa na wewe miaka saba, kitovu kinatoa damu, miaka saba tatizo la bawasiri, miaka saba kifafa. Kifafa hicho kilikuwa kinaanguka ndani ya muda gani? Ulikuwa unaanguka ndani ya muda gani? Hata mara tatu kwa siku na mara tatu kwa siku. Porini kule, baada ya kushikwa na kifafa, uliendelea kuanguka kwa zile siku nne zote mfululizo mpaka unawapata hawa Samaria wema. Kipindi niko porini sijawahi kuanguka kifafa hata siku moja. Unaona? Kumbe ulipoanguka mara ya mwisho akakuacha ukuanguka tena? Sikuanguka tena mpaka nachukuliwa napelekwa nyumbani, nimeanza kuanguka tena. kuanguka kule yeah. Lakini unapelekwa nyumbani ukatibiwa, bawasiri ikapona? Ikapona. Kifafa nashukuru kimepona. Kifafa, kifafa kimepona kabisa mpaka leo damu kwenye kitovu imekauka. Nisikia fresh na kitovu kimepotea. Kwanza kimepotea. Kimerudi ndani kawaida. Kime, ah, kama hivi. Mm. Hakuna kitu. Sawa. Kwenye upande wa magari umezungumzia, unaweza kunyosha bodi mm. na kupiga rangi rangi za magari yeah. Kwa hiyo kwenye swala zima la mtu kama ana, ana garage yake vizuri, kwenye fundi mzuri wa rangi -huh. za magari na kunyoosha bodi yeah, kama unapata hitilafu yoyote, naisha bodi apiga faili vizuri, nafungua vitasa na kufunga fresh mm. kama hivyo yani. Sawa, tuje kwenye kazi ya ujenzi yeah. Kwenye ujenzi unaweza kitu gani hasa? Kwa ujenzi naanza kujenga tofali kuanzia msingi, kuanzia msingi, unachimba msingi mwenyewe, nachimba msingi vizuri mm. hata ukiangalia mikono yangu ilivyo mm. ni mtu wa kazi, umeona mm. nachimba msingi mwenyewe, naanza kulaza tofali mwenyewe mpaka nyumba nasimamisha mwenyewe mm. napiga plasta na napiga rangi pia vile vile kwa maana hiyo ukikabidhiwa mm. site nzima kwenye ramani tu una uwezo kukabidhi nyumba. Haina shida na ramani yenyewe siangalie mara mbili. Mm. Kutokana nikiangalia mwenyewe ajua nini nakifanya hapa. Kusaidia na wenzangu tunakaa kwa sababu wapo wale support mpaka hapa nikafika. mm. na nao siwezi nikawatupa kwa sababu mm. walinishika kama ndugu na mimi itabidi niwashike kama ndugu zangu. Mm. Na maana tuko pamoja kwenye michakato yote tunayofanya. Tunasimama wenyewe tunafanya jambo letu linaisha kwa wakati. Kweli riziki ndogo ndogo tunagawana umaskini. Mm. Umeona? Mm. Tunashukuru Mungu. Mm. Umeona? Mm. Sio kwamba amna pesa kuendelea. Mm. Hata mm. hizo pesa ndogo kwetu sisi tunachokipata tu huwa kikubwa tunashukuru Mungu kwa sababu tunapata riziki. Mm. Tunaishi, maisha yetu yanaendelea. Basi inshallah Mwenyezi Mungu mwenyewe ndio mwenye kunyosha mkono na mwenye kumpa mtu kwa kila yani kwa wakati wake. Mm. Hapo mengine sasa tuyafikirie, sema kazi tunafanya. Mm. Sawa. Kwa hiyo kazi kuu unaiweza ni swala la ufundi wa magari, upande wa rangi yeah. na ufundi wa ujenzi kuanzia msingi mpaka kukabidhi nyumba. Mpaka kukabidhi nyumba. Yeah. Sawa. Kwa anayetazama, mnaweza mkampa kazi kijana wa Kitanzania anayepambana kama ulivyomsikia. Kama una nafasi yoyote ya kazi, mawasiliano ya hayo hapo chini, tumia tupigie hata sisi Tiki TV, tutakuunganisha naye, utaweza kufanya kazi naye kwa uaminifu mkubwa. Tunarudi kwenye kitu kimoja cha mwisho kabisa yeah. Kwa umri wako miaka 28, kijana, una familia? Kwa sababu hauna familia ya wazazi, vipi kuhusu familia yako wewe mwenyewe? Familia nayo ya yeah jamaa zangu ndo familia yangu. Jamaa zako, marafiki zako Wale nizunguka ndo familia yangu. Safi sana kwa hilo jibu. Yeah. Familia ya upande wa familia ya kuijenga wewe mwenyewe familia kwa maana ya kuwa na mke, watoto kwa bado bado sijabahatika kuwa na mke wala mtoto. Mm. Bado sijafika huko. Kitu gani ambacho unakizingatia katika kuingia huko? Nawaza, lakini muda mwingine nikiangalia upande wa maisha yangu bado mm. sijafika huko kwa sababu mwanamke anahitaji matunzo mm. itabidi apendwe kama wapendwa wengine mm. wanawake wa sasa hivi ukimwambia mimi sina basi lazima kuangalia mara mbili mbili mm. kwamba leo utaweza kuwa naye au kesho kwa msiba tena kwa kupia vile vile kombo yale maumivu uliokuwa nayo yanakuzidisha maumivu mengine kwa sababu utampenda kesho atakunyanyasa kwa sababu huna kitu mm. si kazi zetu za kekeo ndio maana ndio maana muda mwingine ngikaa ngifikiria nilivishwa pete muda fulani kipindi cha nyuma mm. na wale wazee mm. na nkaitwa jina bahati mbaya mpaka leo nayo na sipasi kuivua ah Kwamba ulivishwa pete? Nikaitwa jina bahati mbaya. Na wazee gani? Wale wazee walikuwa wanalea wale wale. Wale walikuokota. Eh. Na upaswi kuivua. Na sipaswi kuivua. Mpaka leo nayo ya. Ndio yapegeuze vitu ione vizuri. Ionyeshe hivi kwa kule. Yeah. Mbona kama ina kitu kama jicho? Ndio maana imeitwa bahati mbaya. Kivipi yani? tu, tu, tuelezee hiyo hiyo hali ya siku nzima ya tukio la ipete ilikuwa ipete nilikabidhiwa na babu hmm. mzee Mwate Mwate ile aliyekukota porini, alinokota porini siku anakukabidhi, katengenezwa kwa tafrija fulani kwamba kusherehekea uzima wangu kwanza, na kakabidhiwa pete kwa sababu kwangu ilikuwa ni bahati mbaya. Kufanyaje maisha yangu mm. kuishi mpaka kupona ilikuwa ni bahati mbaya. Yaani ilikuwa bahati mbaya wewe kupona, kwa sababu walishakata tamaa na mimi mm kwamba huyu si wa kuishi. Nani huyu? wazazi na ndio walinitupa. Mm. Ila mpaka nikapona mimi ni bahati mbaya. Mm. Ilikuwa na maana hiyo. Kwa hiyo wewe ukaitwa bahati mbaya sasa. Nikaitwa bahati mbaya. Wengi wananiita bahati mbaya. Mpaka leo. Unanijua? Eh. Mm. Wengine ndio kama hivyo wananiita Yasili. Mm. Jamani iko hivyo. Na hiyo pete kwa nini uliambiwa usiivue? Ingekuwa mtihani kwangu. Uliambiwa ina kazi gani sasa? Waliniambia huu mm. hii ni bon, yani jicho langu la tatu mm. hii ndio itapoangalia upote itapokwenda pabaya wapi na pazuri wapi mm. kwa hiyo sipaswi kuitoa kidoleni mwangu ama mambo mengine tena kuendelea si juu. Na imeshawahi kukuonesha pabaya na pazuri? <laughs> Naelewa kwa sababu mm. kwenye shida siingie, napojua pale ni tatizo mm. nitapita mbali. Unajuaje? Ina sense, inabana kwanza kidoleni mm. kwa hiyo siwezi ngapita kwenye shida. Shida mfano shida za aina gani? Ugomvi mm. kwenye tofauti ya aina yoyote, labda kwamba kuna kitu kibaya ina fulani kinataka kutokea mm. mwenye naanza kujua mm. mwana mm. cha pili ukaniangalia kwenye jicho la usu dai mm. basi hayo ni ya kwako yatakuja kwako sio kwangu mm. mimi nitaishi tu vile vile nilivyoishi bahati mbaya na ndio nitazidi kuishi hivi hivi haujawahi kufikiria pengine ipo nguvu katika jina ukiitwa bahati mbaya, pengine vitu vinakuwa bahati mbaya kwenye maisha yako? Hapana. Hauamini katika hiyo? Hilo siamini. Mimi nikushauri yeah. pamoja na yote yeah. usikubali kuitwa bahati mbaya. Kwa nini? Kwa sababu itakufuata. Mara nyingi kinachotamkwa tunaambiwa, sijui kwa mujibu wa imani yako, ila kwa imani yangu mimi ninavyojua Mwenyezi Mungu alipoumba ulimwengu aliumba kwa neno, kwa kutamka. Sawa? Yeah. Unafahamu <clears throat> hivyo? Binadamu sisi peke yake ndo alituumba kwa mkono wake tena kwa sura na mfano wake. Ni sahihi. Kwa hiyo kwa kutamka iwe iwe kutenga maji na nchi kavu yakajitenga, giza na nuru vikajitenga ni kwa kutamka kwake, na kama sisi tumeumbwa kwa sura na mfano wake, ina maana tukitamka pia huenda kuna vitu vinaweza vikawa. Sasa wewe mtu akikutamkia kukuita bahati mbaya, auone kama huenda ikawa ni tatizo sehemu fulani? Si baba, Hakuna marefu ya yalokosa nje. Mm. Na katika maisha kila mtu ana njia yake. Mm. Na ndio maana iliandikwa fadhuku fala nazida kumulaza kadhaba. Mm. Au binafsi binafsi hii. Simama na nafsi yako nasimama kwa kile ulichokiamini mm. kwa sababu utakachokiamini ndicho kitakachokupa na ndicho kitachokufikisha pale unapotaka mm. kwa mimi mazingira yangu uliopitia mm. kwa hiki alichonivisha baba mm. nafahamu alinivisha kwa maana mm. na sio kunipoteza kama kunipoteza angenipoteza kule mm. sasa mimi ushauri wangu kwenye bahati lile neno mbaya basi lingeondoka ukaitwa tu bahati ah, sahihi so kwa hiyo sio mbaya kwa hiyo sio mbaya yeah. basi uitwe bahati sahihi na umtegemee Mwenyezi Mungu inshallah usitegemee pete inshallah sawa Je, yeah, hii pete sasa, mimi tunarudi kwenye pete kwa sababu nimekuuliza kuhusiana na familia, unasema unahisi utamtesa mtoto wa mtu na nini mm. na nini vitu kama hivyo yeah. Umeshawahi kuwa kwenye mahusiano, unasema unaogopa pia usije ukaingia ukaumizwa zaidi kwa sababu umebeba maumivu? Ah, mimi kama mwanaume mahusiano ninayo, lakini mm. mahusiano yangu mimi mm. sio kama mahusiano ya wenzangu. Si mahusiano yale pale kusema permanent mimi sina. Mm. Una, unasubiri nini ili uweze kuwa nayo au unaangalia kigezo gani? Ni sehemu fulani na mimi kidogo. Hata at least nimiliki hata kitanda cha kulala basi. Mm. Hata mwanamke ukiongea naye kidogo yuko nyumbani naye kakaa miguu inachuchumia. Sisi tunaishi Kiswahilini. Mm. Sometimes maji ya ugoko sasa ashaingia maji ya ugoko chumbani. Mtoto watu anasimama wima kama wewe unaposimama Um, maji yanaingia ndani. Mimi naishi pabovu, siishi pazuri, sina maisha. Mm. Aweza kuvumilia hali yangu mimi. Mm. Ndio nikakaa kutwa nakula mara moja. mm. Ataweza kuvumilia? hauamini pengine kwa kuanza pamoja mkashirikiana mkatengeneza maisha kama mtakutana ambaye atakuvumilia? Hayo ndo naogopa kwa sababu ya wenzangu nayaona wanavyofanywa. Siri ya ndani kuwa ndani mm. ikishatoka nje sio siri mm. Leo mechi elfu tatu unapigiwa usoni na wewe mwenyewe kwa macho yako unashuhudia, kesho ah. utasubutu? Kapewa elfu tatu afu anampigia nani? anampigia usoni. Mpe mtoto wa shule hata akizuza watoto wa shule. Eh, fa mambo yako. Sasa kwani wanawake wote ni sawa brother? Unajua wasiwasi ni akili. Mm. Usikulupuke mwisho muda upate majuto. Inakuwa tatizo. Kabla ya kufanya anza kusense akili yako mm. ndio ufike lengo. Bila kufikiria uwezi ukapata maana. Na hau... Nafahamu mapenzi ni mazuri, mapenzi matamu. Kwa sababu hamna mtu asiopenda kupata faraja katika maisha yake. Mm, kwa sababu mimi naongea hivi wewe haupo karibu na ndugu zako wa wazazi, Nikweli. upo na marafiki tu, Nikweli. hauna mtoto, Nikweli. hauna mke, Nikweli. unasubiri mpaka maisha yawe mazuri. Unaamini kwamba maisha yakiwa mazuri, ukimpata yule mwanamke, siku Mwenyezi Mungu ka kaondoa au kabadilisha upepo kwa muda mfupi tu, na ulimpata kwenye maisha mazuri, utaweza kuendelea? tutaheshimiana, kwa sababu natumaini nitakaponasa sitopapoteza. Nilipotoka mbali mm. najua changamoto gani imetokea ila maana nilipokipata sitokichezea. Natumaini tutafika kwamba utakavyoenda ni kupanda, hakuna kushuka. Kushuka kupo mm. mipango ya Mungu, lakini asoko akili yangu mm Sidhani. Nitasema kwa nafasi yangu natangaza nilikotoka wapi, ila kuna kuna baadhi ya watu pia hawaangalii mtu ana fedha, hawaangalii umetoka wapi, una nini. Wachache sana, wachache sana brother, wachache sana sana sana sana. Na naweza ngasema kitu kimoja mm. kwa dunia hakuna sasa hivi kama yupo ambaye anakutazama kama yupo mm aweza akanipenda mimi kama kweli ana akili zake timamu. Mm. Anajua nini maana ya maisha. Mm. Atajua tu yani atanitazama mm. atonipenda mm. labda atanitamani mm. sio atanipenda mimi mm. sina sura nzuri vazi nzuri sina pakula pazuri sina kipi atanipenda nacho mimi hakuna Kwani upendo unaangalia vitu gani? <laughs> Nafahamu mapenzi hisia. Mm. Lakini hisia ziwezi kwa sense bila kitu fulani kaka. Ambacho ni? Mwanamke anahitaji matunzo. Mm. Sawa. Mm. Mwanamke anahitaji kuonekana kama anavyoonekana wenzake. Mm. Alafu mwanamke kuna kitu fulani anachokihitaji kwamba anachokitaka tabia kipata Mm. Wewe cha kumpa una. Mm. Cha pili hata hata dagaa kukaanga naye anakuwa anapata kwa wakati mm. so muda mwingine awe anamfikiria dagaa. Sasa kuna mwingine pengine katika hivyo kajitosheleza, sahi nampa chance karibu <laughs> eh. au unasemaje kaka? <laughs> Hivyo sawa, tuachane na huko hey. Eh. Mimi nimekusikiliza, nimekuelewa kwa mtazamaji kakusikiliza, kakuelewa. Kama kuna chochote unaweza uka ukashare nasi kupitia uwanja wa comment, unaweza ukashare nasi kupitia mawasiliano ambayo unaona hapo, unaweza yeah. kutupigia simu moja kwa moja. Mimi sina la ziada, nasubiri kwa hamu kubwa hili naliahidi. Mwenyezi Mungu akitupa uzima, ikimpendeza yeye na kama itatufaa kwa pamoja tufike yeah. siku moja hapo Morogoro. Kwa anayekutazama ambaye yuko maeneo ya kule, tuna watu Morogoro wanaofuatilia Tiki TV. Yeah. Tukumbushe vizuri, umesema panaitwaje kile kijiji? Matombo Milawilila. Matombo Milawilila. Mm. Familia mzee nani? Hiyo familia mzee Ramadhani Simba. Ramadhani Simba, Simba yeah. Matombo Mlawilila Morogoro. Yeah. Kama wanakutazama wazazi leo hii, hatujui familia yako wanakutazama wazazi kwa kile walichokifanya, pengine hawajui uko wapi, hawajui nini kiliendelea, lakini wanakutazama sasa hivi mm. au ndugu wa familia au majirani pale wanakutazama yeah. una kipi cha kuwaambia kuelekea kwenye familia na kwa kile ambacho kimetokea kwenye maisha yako? Yaani ninachowaambia kitu kikubwa kwamba kwanza Tu, tuanze kwa wazazi wako kwanza unaona. Kwa wazazi wajifunze kitu kimoja. Mkono ukinyewa ukatwe, unaoshwa, unahifadhiwa. Mm. Cha kwanza. Mm. Cha pili, nanondo si chululu. Mm. Kwa sababu leo ilikuwa kwangu, kipindi kile ilikuwa kwangu. Mimi leo nimefanikiwa, napata maisha, wataka nini? Watataka nini kwangu? Ukawasaidia, nikawasaidia mm. Kule alinisaidia na Mungu, Mungu alinisaidia yeah. Baada ya Mungu, Mungu alimuongoza nani? Aliwatumia watu, aliwatumia watu mm. Basi mimi nafsi yangu itaruhusu kule kuangalia wao, itaruhusu kuangalia wale watu wanasaidia wote kwa pamoja, wote kwa pamoja basi inshallah tu Mungu, sitakuongea mengi. Sawa. Sasa kwa upande wa, wa ndugu wazazi, hauna chochote cha kuambia kingine zaidi ya hicho? Pengine umewamiss, unatamani kuwaona. Cha kuambia cha kwanza cha kuambia mm. wapende sana ndugu zangu waliobaki, mm. wasio wakafanyia kama hayo yaliyotokea mimi mm. <laughs> afu atambue kila binadamu ana thamani yake na ana haki zake za kuishi duniani mm. sawa Mm. Washadaika na dunia kwa sababu ni maisha tu. Mm. Kuna leo na kesho. Uwezi jua kesho yako ipoje. Mm. Umeona? Na uwezi ukafahamu hata kuja kusaidia we nani. Mm. Na atakuja kukuzika wewe nani. Tupendane sana kutokana sisi wote binadamu. Na kila binadamu aliye hai Mungu anamleta kwa kusudi lake duniani. Mm. Tupendane sana. Nawapenda sana sema nashindwa kufika nyumbani kutokana na mazingira wanifanyia. Sawa. Yeah. Kwa wanaoifuatilia wanafamilia wa Tiki TV kutokea Morogoro, au pengine wewe ni mkazi wa hapo Matombo lakini upo nje ya Morogoro kwa sasa, pengine unaifahamu historia yoyote ya familia hii, unaweza ukatushirikisha kupitia uwanja comment, tutazipitia. Lakini pia unaweza ukatupigia kupitia mawasiliano yaliyoko hapo. Sina la ziada, ninatamani kujua kilichotokea kwenye familia. Ninatamani siku moja kama nilivyosema, kufika na kuleta mwendelezo wa habari hii.